はいどうもアメジンです今日の動画はね家ツアーの動画です僕のアメジンのハウスを紹介したいと思いますはいスタート はいここはアメジンの家の前ですでかいでしょほらめっちゃでかいなんか前の人はこのこの家の中で亡くなったらしいですでもその話は後でしますはい入ろう お邪魔しましょうお邪魔しますはい玄関です広いねシャンダリアもありますね実は母さんはシャンダリアが大好きでまあ中毒みたいですね <laughs> 実はやばい本当にでここはリビングルームでございますまあソファー2つでかいテレビ1つあとあ マリリン・モンロー一つですね <laughs> はいこちらはダイニングルームでございますあれなんだっけ暖炉暖炉もありますよイエス様もいますよ <laughs> でこの部屋はあのアートコーナーですまあすっごく古いピアノも あの画家イーゼルもあります、まあ、母さんは画家ですからね、まあ、あと僕はピアノを弾くからこの部屋が特に好き、まあ、あとこの部屋はちょっとやばいんですよなんか前の家主はこの部屋で亡くなりましたでも僕は恐れてないうんじゃあ次のルームは <laughs> はいキッチンです めっちゃでかいよねあのカウンターは新しいですよ最近レフォームされましたはいああそうスムーズはい次2階ですあまたシャンデリアですね <laughs> 中毒だはいこちら僕の部屋ですめっちゃ汚ね なぜかベッドが2つか全く分からないっすこれなんだっけなおーオッケー進もうはい早速弟の部屋に行こううんじゃんじゃんあーごめんはいこの感じですこの家はとっても古いのであの家具も古い感じです まあこのマイグマランプ以外ね <laughs> はい母さんの部屋です母さんこの感じですねはいこの次の部屋はおばあさんの部屋なんですけどおばあさんはこんなこと恥ずかしいのでちょっとモザイクを使うねちょっとだけ はいこんな感じこんな感じですねいいねいいねまあ多分家の部屋の中この部屋は一番綺麗ですねあいいね2階のトイレですよーまあシャンデリア シャワーであと便座なぜ便座とシャワーとシンクは一生の部屋にあるかというとまあアメリカだからね <laughs> これは普通ですよまあアメリカではでこちらは屋根裏でございますでも行きたくないので行きません はい一番いいところは最後にしました地下です地下まあ地下のドアですね <laughs> さあ下りましょうああ寒い寒いおお 怖っ怖っうわ汚ねえあ水が水あ入ってるでこの家は葬儀屋として使われていましたはい死体はいっぱいありました特に地下にね続けてみましょうはいこのテーブルですねなんか上に 死体が置かれてまあ綺麗にされましたであまあ多分この部屋に死体が保存されました多分ね知らないけど <laughs> でこの部屋ですねこの部屋の中にはとっても不思議なものがありますよ何でしょう 何でしょうやべえはい、これです。なんでこんなものがあるのなんでやねんねんえちょっとなんか、ラジオ体操したいんだけど。 はい僕の家でした皆さんどう思いましたかこの家はでかいここに住みたい一緒に住みましょうはいチャンネル登録評価お願いいたしますコメントも A ですからぜひぜひコメントしてくださいバイバイ Peace guys